ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ሁለተኛ ሳተላይት ወደ ህዋ ለማምጠቅ ዝግጅቷን እያጠናቀቀች መሆኑን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በዚህ ጉዳይ ላይ ኤደን ገረመው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን ዶክተር ሰለሞን በላይን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አሰናድታለች። ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይቷን ወደ ህዋ ካመጠቀች ስምንት ወራት ሞላት። ከስምንት ወራት በኋላም በመጪው ጥቅምት ወር ወደ ህዋ የምትቀላቀል አዲስ ናኖ ሳተላይት ገጣጥማ መጨረሷን አብስራለች። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ስለ አዲሲቷ ሳተላይት እንዲህ ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ ብዙ ህዝብ ያላት በጣም ሰፊ ሀገር ነች። ብዙ ቴክኖሎጂ ያስፈልገታል፣ ብዙ መረጃ ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ባለፈው አመት አመት ቀናል ያን እንግዲህ መረጃውን እየተጠቀምንበት ነው። ያ መረጃ ደግሞ ያቺ አንድ ሳተላይት ደግሞ በቂ አይደለም። ብዙ ሀገሮች ብዙዎቹ ሀገሮች በሺ የሚቆጠሩ አለ። የእኛ ፍላጎታችን ደግሞ ድህነትን ለመቀነስ ነው። ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ብዙ መረጃ ይጠበቅ እና ያው ከዚህ በፊትም በጋራ collaborate ከስንሰራ የነበረች ናና ሳተላይት እንደተባለው የተወሰነ ክፍተት ምትሞላልን እንደዚሁ ሁለት ሺ አስራ ሶስት መጀመሪያ ወራት አካባቢ ለማምጠቅ ዝግጅት ላይ ነን። እንደምትኛ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ማምጠቂያ ፕራሪቲ ስላልሆነ አሁን በቅርብ ጊዜ አይኖራል። መጀመሪያ ቴክኖሎጂያችን ነው። መጀመሪያው ሳተላይት ይኖር ነው። ስለዚህ ያው jointly ከቻይናዎች ጋር ነው። አንደኛው ስትራቴጂያችን ቀስ በቀስ ጆይንትሊ አብሮን እየሰራን እየሰራን መጨረሻ ላይ ሙሉ በሙሉ እኛ የሳተላይት መገጣጠሚያና ማሰበሪያ ሙሉ በሙሉ ሲኖረን ደግሞ የራሳችን ሙሉ በሙሉ ከዚህ ምንገና ማለት ስለሆነ በጋራ ነው የተሰራችው እና ከቻይናዎች ጋር ነው። ዶክተር ሰለሞን አሁን ወደ ህዋ ልትመጥቅ የታሰበችው ናኖ ሳተላይት ከቀደመችው ETRSS one ሳተላይት የዘመነች እንደሆነች እና ያለውን የመረጃ ክፍተትም እንደምትሞላ ይገልጻሉ። ያቺኛዋ ሬዞሉሽኗ አስራ ሶስት ነች። ለአየር ንብረት፣ ለግብርና፣ ለውሃ፣ ለማዕድን እና ለአካባቢ ጥበቃ ያ ማለት ግን በሙሉ የኢትዮጵያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዳር እስከ ዳር በአንድ ጊዜ ያነሳል ማለት አይደለም። እቺ ደግሞ ያው resolution ኑ አምስት ሜትር ነች። resolution ማለት image ጁን ወይም ምስሉን የማሳየት ዲግሪ ቁጥሩ እየቀነሰ ሲሄድ በጣም ግልጽ እየሆነ በጣም ጥሩ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። የዛኛው ማለት ነው እንግዲህ አምስት ማለት እና የበለጠ የተሻሻለ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ክፍተት ደግሞ አንደኛ resolution ኑን በጣም ይጨምራል። ሁለተኛ ደግሞ ያችኛዋ ከዚህ በፊት ያለችዋ ማትሸፍኑ ቦታዎችን ደግሞ ከበር ታደርጋለች። ስለዚህ ዋናው የመጀመሪያውን በተለይ በከዚህ በግብርና ዘርፍ ላይ፣ በአካባቢ ጥበቃ ላይ፣ በውሃ ላይ፣ በማይኒንግ ላይ እና ኢትዮጵያ ቅድመ የሰጣቻቸው የልማት አጀንዳዎች ላይ ነው ትኩረት የምታደርገው። ዶክተር ሰለሞን አያይዞም የአየር ንብረትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በስራው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ተገምግሞ በመጪው ጥቅምት ወር ላይ ሳተላይቷ ልትመጥቅ እንደምትችል ይጠቁማሉ። ያው የአየር ንብረት የኮቪድን ጉዳይ analyze ማድረግ ይጠይቃል። በጣም cloud ሞዴል ትምትል። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት orbit ላይ ምህዋር ላይ ስትመዘገቢ spot ይባላል። እንደዚህ አይነት ሳተላይት የሚሄድባቸው launch ሲመጥቁ በዛች time window uh, ውስጥ እንግዲህ በዛች window window uh, ጊዜ ውስጥ uh, አየር ንብረቱ more ግልጽ መሆን አለበት፣ ጥሩ መሆን አለበት። እነሱ እነሱ እየታዩ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደሚታየው የአሁኑ ወረርሽኝ ጉዳይ ኮቪድን ደግሞ ያው እየጨመረ ነው ወይ የሚሄደው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ተጽዕኖ ስለሚፈጠር እሱንም እንደ ታሳቢ እንዲወሰዱ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ እንደው ጥቅምት ውስጥ እያልን ነው። እንግዲህ የበለጠውን ደግሞ አጠቃላይ ዝርዝሩን አጣርተን ደግሞ እንቀርባለን። ትንሽ discuss እያደረግን ስለሆነ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ አክለውም የኢትዮጵያ የስፔስ ሳይንስ መገጣጠሚያን ለማስጀመር በጀት ተፈቅዶ ማለቁን ገልጸው በኮቪድ አስራ ዘጠኝ ምክንያት ሁኔታዎች ቢቀዛቀዙም የንድፍ ስራዎች ስራዎችን እየተሰሩ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ